jangan menirukan radar apa naon gitu aja radar Hah? konten itu nama konten kan e, warung bang Ian di Pangandaran dulu sampai yang ke Pangandaran nongkrong aja dekat warung Mayat di sana banyak minuman-minuman yang segar-segar.